Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a avea. Pentru că am văzut foarte mulți oameni bogați și triști, dar și oameni săraci triști. M-am gândit că a avea nu ține de câte proprietăți ai și câți bani ai, ci ține de puterea de a merge la următorul nivel. Adică cum am hotărât eu astăzi să merg la următorul nivel, să cer mai mult și de la mine și de la ceilalți și să și dau mai mult Uh, și să-mi dau seama că sunt la un nivel, să recunosc la ce nivel sunt, dar să mă duc la următorul, să fac următorul pas uh, către, uh, către o treaptă mai sus. Și dacă, dacă nu rămâi toată viața în același nivel, înseamnă că ai cu adevărat ceva, ai puterea de a urca. Știi? Mie asta mi se pare că înseamnă a avea. Pentru că după ce mori, până la urmă nu e nimic cu tine. Poate ei acea spiritualitate pe care ai dobândit-o. Pentru tine ce înseamnă a avea? Ceau!